निरूपणीय हो इतने अपन समझ के नहीं निरूपणीय ओ घूम गया क्यों है guys welcome to my new blog तो गाइस अभी मैं खेल रहा हूं और यहीं पर हूं तो ओ अब बैठा हुआ हूं तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बारिश हो रही है खूब तो बहुत तगड़ी बारिश हुई थी तो, तो मैं फ़ोन तो तो से कर रहा हूँ तो ये फ़ोन अंदर है तो फ़ोन से कर रहा हूँ तो बाहर ले जाऊँगा तो भीग जाएगा तो फ़ोन से मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और फ़ोन को इसके अंदर रख रहा हूँ तो गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक करना सब्सक्राइब हाँ, करना तो गाइस आपको मौसम आप देख सकते हो और कुछ बार का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना सब्सक्राइब करना